Ola rapazas e rapaces Oxe imos debuxar un brivet que é esta figura que temos aquí na pantalla Un brivet é unha figura imposible Está dentro das ilusións ópticas Por que dicimos que é unha figura imposible? Pois porque é unha figura, un debuxo que aparentemente está ben feito Nunha primeira impresión, así non lo parece, pero se nos fixamos ben, veremos que por esta parte de arriba parece que ten dúas patas eh, cadradas ou rectangulares e se baixamos a mirada vemos que aquí ten tres patas circulares así que realmente dámonos conta que o noso cerebro foi enganado pero que eh, a figura sería imposible de, de construirse imos ver como, como se debuxa un blivet o primeiro que imos facer é un rectángulo de base imos, facer, imos de, debuxar este rectángulo con 60 milímetros de base 120 milímetros de altura aí eh, imos encaixar o, o noso debuxo do Blivet o seguinte paso eh, van ser liñas paralelas aos, aos lados verticais imos facer un total de 4 paralelas interiores no rectángulo dividindo a base en cinco partes iguais co teorema de Tales ou ben facendo unha simplemente cada 12 milímetros. Así nos quedan debuxadas esas catro liñas interiores. Facemos a continuación eh, unha liña por aquí horizontal eh, farémola a 20 milímetros da, do lado de, de arriba do rectángulo esa liña superior, esa paralela facémola a eh, ocupando estas liñas que temos aquí das paralelas que fixemos por dentro da, mm, pasando da primeira pola segunda ata a terceira con eso nos chega vale esta liña que estamos facendo é no debuxo original é esta de aquí a parte, a parte inferior do dintel seguimos agora o que imos facer é recortar esta esquina de aquí de arriba a dereita esta esquina cunha liña inclinada imos facer aquí unha liña inclinada cun ángulo de 30 graus. Para facer o ángulo de 30 graus temos o cartabón. Recordo vos que no cartabón que é das, das dúas reglas que tedes, as dúas plantillas, escuadra e cartabón, este é o cartabón, o triángulo escaleno, ten tres ángulos, eh, como todo triángulo, lóxicamente. Un ángulo recto, este ángulo que é de 60 graus e este de aquí que é o que tedes que utilizar que é de 30 graus. Con ese ángulo facedes esa, esa liña inclinada 30 graus. O, e o mesmo, con a mesma inclinación, imos facer tres liñas inclinadas abaixo, aquí, na parte de abaixo das patas, tres, deixando estas estes ocos para imos, imos construir estes, estes óvalos que están aquí o primeiro con estas liñas a 30 graus e facemos tamén outra liña inclinada por aquí pola intersección de, desa liña horizontal que acabades de facer facedes unha inclinada a 30 graus e onde corta a esta vertical pasamos unha horizontal e con eso xa temos construída a profundidade da parte de arriba e esta, esta profundidade que temos aquí no medio da parte de arriba xa está debuxada. Esta esquina tamén xa está debuxada, así que toda a parte de arriba xa temos completa. Imos completar a parte de abaixo, que o que nos quede facer os óvalos eh, representando esas, esa especie de círculos abaixo, pero non, non son círculos porque está en perspectiva, facemos óvalos, isto podedolo facer a man alzada, eh, facendo unha curva partindo desta intersección, baixando, baixando, baixando e chegando ata a outra, a, ata este pico que temos aquí abaixo. E despois esta curva facemos a simétrica dela cara arriba e completamos o óvalo. Desta forma, completamos aquí o óvalo e nas outras dúas patas que nos quedan aquí facemos o mesmo. Outros dous óvalos, vale, con pois con cuidado, con a man alzada e, e non debe, en principio non debería de ser difícil. E realmente xa temos construída toda a nosa figura do, do Glibet. Agora o que, o que queda é repasar, podemos repasar a figura definitiva cun rotulador, co rotulador calibrado negro, por exemplo, e mm, ir borrando todas as liñas auxiliares. E aquí nos queda construído o noso Glibet. Podemos agora eh, darlle algo de ambientación para, para, que, para incrementar un pouco o efecto de ese, ese falso 3D que estamos facendo imos facer estes dous óvalos que están de fondo debuxamos dous óvalos eh, facemos os óvalos que teñan o eixe maior eh, de 100 milímetros esta, esta distancia, 10 centímetros facemos un óvalo por aquí arriba, outro por aquí abaixo e despois pintamos eh, rellenamos de, de cor eses dous óvalos como temos aquí, pode ir un de azul, outro de verde ou das cores que prefirades e tamén podemos dar un poquinho de sombra na parte inferior do lintel aquí e esta parte dos de abaixo dos, das patas tamén lle podemos dar sombra e con iso quedaría rematado eh, o noso oblivet, a nosa figura imposible